niin. Yes, hyvää päivää kaikille. Tervetuloa tuota seuraamaan kokoomuksen kristillisdemokraattien vaaliväittelyä tänne Vuosaaren kolmuksen ravintola Frekattiin. Mun nimeni on Ossi Mäntulahti ja mä olen juontajana tämän päivän debatissa. Meillä on täällä ehdokkaita kokoomuksesta ja kristillisdemokraateista. Mun vasemmalle puolelle istuu Janne Hälinen. Hei, hyvää iltaa. Ja oikealla Eija-Riina Vartiainen, hyvää iltaa. Hei. Ja aloitetaan ilta sillä tavalla, että kertokaa hyvät ehdokkaat niin to kameralle e, oma nimenne ja kertokaa niin pikkasen itsestänne, että minkä takia te olette ehdokkaana ja mitä teille on tärkeää. Ja tähän niin kohteliaisuuden mukaan niin naista, naista saa aloittaa, niin Eija-Riina, minuutin puheenvuoro, ole hyvä. Olen Eija-Riina, moni tuntee edellisellä sukunimellä Kuuslahti ja 804. Eh, järkeä päätöksiin ja nimenomaan sydämestä. Vuosaaressa vuodesta 1991. Jatka Mitä sä, äh, kerro pikkasen niin kuin, äh, muuta kuin järkeä päätöksiä, tota, mikä, mikä sulla on niin kuin agendassa tarkemmin? Agenda. Se sisältää aika paljon sitten järkeä päätöksiä, eli ihmisten, ihmisten pahoinvointi täytyy saada ihan oikeasti pois. Ja se on ihan arjen päätöksistä, ihan valtuustopäätöksiä ja valtakunnan politiikan päätöksiä asti. Okei. Selvä. Janne, ole hyvä. Joo, ei, hyvää iltaa minunkin puolestani. Hälisen Janne on nimi, numero 189 kokoomus Helsinki ja Vuosaaresta olen asunut täällä nyt semmoiset eh, kuusi vuotta kohta. Kokoomusopiskelija ja kansallisen sateenkaariryhmän puheenjohtaja. sinulle niistä voisi päätellä, että tärkeitä asioita on opiskelijat ja vähemmistöt. Ja haluan olla tuomassa tämmöistä idän viisautta kahdessakin merkityksessä, että Itä-Helsingistä ja Itä-Suomesta, eli ja se tällaista savolaista lupsakkuutta vähän tähän helsinkiläiseen politiikkaan. Joo, joo. tota, tämä sateenkaarijuttu ei ole varmaan niin tuttu äh, ihmiselle, niin haluatko pikkasen avata, mikä tämä on kansallinen sateenkaariryhmä on? Joo, tottahan toki, eli kansallinen sateenkaariryhmä, eli tuttu ja keski Vasari, on 2009 perustettu kokoomuksen seksuaalisukupuolivähemmistöverkosto, ollaan muun muassa organisoitu kokoomuksen osallistuminen Helsinki Pride-tapahtumaan ja sitten tänä kesänä oltiin Tampere Prideilla. Tehtiin myös ekskursiota Tukholmaan. Äh, ei siis ole puolueen jäsenjärjestö, vaan läheisjärjestö vähän samalla tavalla kuin kansalliset maahanmuuttajat. Eli meillä ei ole esimerkiksi mitään niin virallista asemaa puolueen sisällä. Mutta ollaan tällainen asia, toimitaan asiantuntijaverkosto. Okei, okay, se on se puheenjohtaja. Joo, kyllä. Sitten se Irina, onko muuten niin kuin siellä kunta pelkästään puolueella? Mä äh, olen sitoutumaton ehdokas ja tuota, niin toimin myös sitoutumattomasti vapaaehtoistyöstä, että minun lähin varmaan yhtä sydämen lähellä kuin hänellä on sateenkaarityö, niin minulla on leijonaemot, eli erityislasten vanhemmat yli diagnoosia vammarajojen ja yli kuntarajojen. Oo, oh, pikkasen te tarkemmin, mitä tarkoittaa Leijona emo tarkoittaa, minä sanoin, erityislasten vanhempien, eli ei tarvitse olla joku varmaan kaikille on tuttu nämä munuaisliitot ja sydänyhdistykset ja syöpäjärjestöt ja muut, niin tässä on se, että kun lapsessa on, lapsella on sairaus tai vamma, se aiheuttaa rasitteita perheille monessakin mielessä, niin tähän heidän parempaan olonsa. Ja täytyy sanoa myös omalla kohdalla, että meidän parempaan oloon. No niin. Oliko niin, että sulla oli jotain tekemistä niin näkövammaisten aktiviteetin kanssa? Mulla on vammaisuuden kanssa monenlaista tekemistä, koska tuota, niin, olen itse koulutuksellani kehitysvammaisten ja työskennellyt 80-luvulta asti sillä. Ja sitten tuota, niin, olen toiminut oma, puolison omaishoitajana kolme vuotta 247-systeemillä ja kaikki vammaisryhmät on tullut tutuksi ihan työn kautta, mutta myös ystäväpiirin kautta. Mulla on tällä hetkellä täälläkin yleisössä kaksi. Toinen on kuulovammainen ja toinen on sitten MS-tautia sairastava ja kaikki, että nämä onko ne nyt sitten vähemmistöä joidenkin silmissä. mun mielestä ne on normaali, normaalia kansaa niin muutkin. Selvä. Mennään, tota, tässä oli esitetty vähän avauspuheenvuorot ja mennään sitten tota, äh, oikeisiin kysymyksiin. Ja otetaan nyt niin tämä vuosarlaisia kovasti, tota, äh, kovasti kiinnostanut asia pois päiväjärjestä saman tien. Janne, mitä pitäisi tehdä vuosarin rantametsille? Pitääkö rakentaa vai saako rakentaa vai ei? Ää, äh, henkilökohtaisesti olen kyllä hyvin vahvasti sitä mieltä, että ei rakenneta sen enempää kuin mitä nyt on jo rakennettu. Eli täällä on kyllä maata muuallakin kuin rannoissa ja johonkin se on lopetettava se rantojenkin rakentaminen. Ja itse tykkään Vuosaaressa hirveän paljon siitä, että täällä on myös tämmöistä kaunista luonnontilassa olevaa rantaa. Eeri. No 90-luvulla kun on tänne muuttanut ja silloin asukastoimikunnassa, jo sieltä lähtien toiminut, niin silloin jo vähän periaatepäätökset, että rahat kuuluu kaikille ja kyllä mun mielestä semmoinen esimerkiksi näiden metsien ajatus siinä, mitä itse ajattelen, on se, että kun ihminen on vaikeammassa tilanteessa, niin hänellä ei ole mahdollisuutta lähteä mihinkään reissuihin kauemmaksi ja muun, niin lähipalveluihin kuuluu myös luonto. Luonto lähipalveluna. Tota... Mielenkiintoinen linja, mielenkiintoinen linja, mutta ihan varten otettava kyllä ajatus todellakin. Joo, no, tota noin. Tota, mitäs ehdokkaat näette, pitäisikö Helsingin kuitenkin rakentaa enemmän, että jos pitäisi, niin mihinkä sitä pitäisi rakentaa ja Eerina saa aloittaa? No, täytyyhän Helsingin rakentaa enemmän vuokra-asuntoja jo esimerkiksi. Niitähän ei hyvin monta tänä vuonna ole ollut. Niin tuota, kyllä sitä maata löytyy. Ihan, ihan jo valmiiksi kaavoitetuille alueille on, on rakennuspintaa alaa siellä jäljellä. Ja Vuosaaressakin, jos nyt jotakin halutaan lisätä, niin kyllä täältä paikkoja löytyy vielä muualta sieltä rannasta. Ja kyllä näitä ihan Koilis Helsingissä ja kaikissa näissä, niin kyllä siellä on, ehkä tiivistäsi jopa Malmin lentokentän vieressä. Okei, tota, eh, nyt kun ollaan Vuosaarissa, niin kerro, kerro pikkasen tarkemmin, että mikä alue Vuosaarissa niin eh, voisi olla sellainen, minne voisi rakentaa, jos, tota, jos rannat on niin kuin, uh, off limits? No, kuten sanoin, niin ihan jo niille tonteille, missä itse esimerkiksi asun taloyhtiössä, jossa on rakennus, rakennusoikeutta jäljellä ihan kokonaisen talon verran, että tämän, tämän tyyppistä rakentamista kannattaa. Niin tiivistämistä? Niin. Mitä se on? Joo, siis eihän sinänsä meillä ole ongelma, vaikka se onkin kallista. Mutta jos nyt ihan ra kursta rakentamista ajatellaan, niin oikeasti taivassa rajana. Mun mielestä pitäisi rakentaa ylemmäs, korkeammalle, etenkin keskipasilla. Kalasatama on hyviä esimerkkejä, mikä on se suunta, mihin pitäisi lähteä. Vaikka pahoin pelkään, että sieltä joku ammattiloukkaantuja tulee ja loukkaantuu liian korkeista rakennuksista. Näitäkin valitettavasti on liikenteessä. Vuosaaressa myöskin tiivistäisin ja esimerkiksi tuohon kahvikortteliin olisi voinut ihan hyvin rakentaa muutama sirroksen lisää. Just. Selvä, mennään seuraavaan kysymykseen. Tässä on rakennus, rakennuskysymyksiä. Niin tota, sitten tota, ää, ää, tässä on ää, Janne esittänyt sellaisen kysymyksen, että kuinka ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto, opiskelijoterveydenhuolto tulisi viestiä Helsingissä ja valtakunnallisesti järjestää. Eeriina, ole hyvä, saat aloittaa. Tota, itse aikana ja opiskeluaikana niin kyllä pitäisin, että YTHS ja tämän tyyppiset säätiötoiminnat ei ainakaan rasittamaan tuota, niin terveyskeskuksia. Joo, onko jatka? Ei, Joo, toimivia kannattaa yrittää, koska YTHS esimerkiksi tietää opiskelijoiden todelliset tarpeet ja muut, niin siellä on kilpailu. Joo, siis ongelmahan on siinä, että lain mukaan ammattikorkeakoulujen ter- opiskelijaterveydenhuolto on kuntien vastuulla. Mutta taas laissa ei määritellä, miten se pitää järjestää. Eli se on käytännössä kuollut kirjain. Joissain kaupungeissa, esimerkiksi Tampereella käsittääkseni asia toimii ihan hyvin, mutta niin kuin esimerkiksi Helsingissä ei mitään toivota. Eli käytännössä ammattikorkeakouluopiskelijat kuormittaa sitä julkista terveydenhuoltoa. No paitsi, että eivät kuormita, kun eivät käytä ollenkaan, jolloin koko ikäluokka ikään kuin jää tavoittamatta. YTHS-kokeilu on nyt käynnissä Lappeenrannissa ja Seinäjoella. Toivon sille kyllä erittäin hyviä tuloksia, että YTHS voitaisiin laajentaa myös ammattikorkeakouluopiskelijoihin, koska se on ennen kaikkea tasa-arvokysymys, että minkä takia yksi korkeakoulusektori saa paremmat terveydenhuoltopalvelut kuin toinen. Okei, siinä tuli tuota linjaukset ja otetaan tästä nyt, niin kuin, äh, mä tartun tasa-arvokysymykseen, eli tämä on tota, sitten Jannelta seuraava kysymys kanssa. Eli äh, tulisiko, hei Arina, tulisiko Helsingin kaupungilla mukana näkyvästi tällaisessa äh, Helsinki Pridein No mikä, mikä se virallinen nimi oli Se Gay, Pride Gay Pride, Helsinki Pride, Helsinki Pride. Pitäisikö se olla Helsingin kaupungilla mukana siinä? <clears throat> mä en sanoisi, että pelkästään Prideista puhutaan, kun puhutaan laajemmistakin kulttuuri- ja urheilutapahtumista. Helsingin täytyy olla ja ei maksaja. Siis, eh, et, mitä? Että Helsingin täytyy olla mahdollista ja ei maksaja. Eli esimerkiksi EM-kisojen avajas oli hyvä esimerkki siitä, että Helsingin palveluita käytettiin, mutta osilla muuttavat maksut. Okei. Okay. No, mitäs tämä Pride-juttu, niin pitäisikö no, olla mukana? Siis mä sanoin, että kaikki kulttuurin lasken Pridein yhteen yhdeksi kulttuuritapahtumien muiden joukossa, niin ihan sama juttu. En näe, että tuota, niin täytyy olla sen kummemmin kaupungin kustantamana. Okei, mitä on? Joo, siis alkuperäinen kysymys oli vielä tarkemmin, että niin kuin suuria yhteiskunnallisia tapahtumia, niin kuin esimerkkinä niin. Helsinki Pride. Joo, totta kai. Itse asiassa toi on ihan hyvä linjaus, että mahdollista ja mutta ei maksa. Ja, ja kuitenkin hyvin pitkälti toimii vapaaehtois. Vapaaehtoisten toimesta järjestetään ensin tiedä, että pitäisi lähteä Tukholman malliin tai Tampereen malliin, jossa tämä projekti on kaupallinen. Tukholmassa etenkin niin se on et pelkästään se, että pääsee sinne itse tapahtumaan, niin siitä pitää maksaa sisäänpääsylippu, mikä on ihan hyvä, että Suomessa ei vielä olla lähdetty tähän. No itse asiassa kysytään myös saman tien, nyt, nyt kun tota, äh, mulla, mä olen itse leikkisesti sanonut sillä tavalla, että äh, rakennusviraston yksi mielilauseita on se, että mitäs kivaa tänään kiellettäisiin. Ja yksi niin tätä vaalikampanjaakin aika lailla haitannut asia on ollut se, että rakennusvirasto on vaatinut niitä puolueita telttapaikoista jopa maksua jossain vaiheessa. Nyt tietenkään niin kun on tämä niin virallinen kampanja aika, nyt niin tästä ei ole. Mutta ylipäätään niin rakennusvirasto on vaatinut niin että kulttuuritapahtumat, jotka ei ole kaupallisia, niin maankäy- maankäytöstä aika kovia maksuja. Mitäs mieltä olette tästä? Ei eri kyllä kustannuksilta pitää saada, koska tuota, niin, aina kun joku tapahtuma, niin aina siitä tulee kuluja ja maa kärsii ja muuta, että esimerkiksi tota, ihan, ihan ajattelen siistimiseen ja kaikkia näitä, niin kyllähän kaupungille kuluja tulee. Eli oletko sitä mieltä, että nykyinen linja on hyvä? Joo. se on? No, mä olen kyllä tästä eri mieltä, että joo, jonkin sortin minimaalinen maksu saa olla. Mutta erikseen tämmöiselle omatoimiselle kulttuuritapahtumalle, niin ne on ihan naurettavia ne summat, mitä niistä pyydetään. Ja siinä voisi harkita tällaista ikään kuin sopimussakkoa, että jos paikkoja ei siivota jälkikäteen, niin silloin laskutetaan siitä siivouksesta erikseen että annetaan kuitenkin ihmisille mahdollisuus järjestää tällaisia tapahtumia ilman, että ne käytännössä korvataan etukäteen kalliilla maksulla. Yes. Kaupalliset kaupalliset on erikseen. Selvä, mennään eteenpäin seuraavaan kysymykseen tota, liikenteeseen. Hei Arina, mikä on suosikki joukkoliikennevälineesi ja miksi? Vai se auto ihmisiä? Ajokortti kyllä löytyy, mutta lempiväline on polkupyörä, koska se menee metroon polkupyörällä metro? Niin. Alright, Janne. No, mulla on se metro. Mun <laughs> suosikki niin näin Vuosaaressa asuvan. Et sillä pääsee hyvin kätevästi keskustaan ja pikkusen siitä eteenpäin länteen, mutta sitten joutuikin vähän harkitsemaan, että millä sitä kulkee. Mulla esimerkiksi opiskelupaikka oli Pasilassa. Piti tarkkaan miettiä, että jäänkö pois Sörnäisessä ja raitiovaunulla vai jäänkö rautatientorille ja siellä sitten No mitäs mieltä on tuotu Pisarasta? Tuleeko Pisara raketti? Mm. avataan sen verran kamera, äh, tota, kameralle ja yleisölle, että Pisara on, on tämä siis tota, sellainen lenkki, mikä äh, tulisi tota, rakennettua Pasilasta, sitten se kiertäisi niin Meilahden kautta, tulisi niin kuin, tota, koukkaisi sitten sieltä, että Helsingin asemalla kierrettäisiin ja sitten tota, meidän Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan, että tulisi niin kuin Helsinki tulisi sellainen luuppi. Ja se junarata kulkisi maan alla. Niin mitäs mieltä olet? Tota niin, ei vielä tässä vaiheessa. Että esimerkiksi jokerihan kulkee tällä hetkellä ihan hyvin maanpinnallakin. Niin vähän sen, sen tyyppistä mieluummin. Onko sä, mitäs, sano samalla, samalla niin jokerista mielipiteessä? No, jokeri, toivon, että mahdollisimman pian alkaa täältä vuosilaisesta Nyrmäkeä toinen. Niitä ja jokeri kakkonen? Niin. Okei, okay, mitäs tää nykyinen jokeri, niin onko sulla siitä mitään mielipidettä? To, mun mielestä toimii mm, verrattain hyvin suomalaisissa sääoloissa, niin Käydä itse työmatkaan sitä Joo, onko, onko pitäisikö, sille, pitäisikö sille jotain tehdä? Ei oikeastaan, koska se on ihan riittävä vuoroväli ja Selvä. kapasiteetti riittää vielä Janne, sano kysymys, eli Pisara ja Jokeri. No siis itse on vannoutunut raideliikenteen kannattaja, koska sillä saadaan parhaat kapasiteetit. Totta kai investointikustannukset on erittäin suuret, mutta se maksaa itse kyllä ajan kanssa takaisin. Ja niin kuin Helsingin on tosi absurdia on se, että meillä ei ole, ole suoraa raideliikennettä lentokentälle kaikissa muissa kaupungeissa ja suurkaupungeissa nyt se tietenkin se tulee, kun tulee tämä Martinlaakson rata, kehärata. Mutta miten tämä Pisara, niin kun Pisara ja sitten tota, Jokeri, niin kannatatko Pisara? Joo, kannatan. Entäs sitten tota, tätä, ää, mikä sitä toinen, Jokeri ja sitten puhutaan jokerista? Raide, joo, kyllä siis edelleenkin kaikki mahdolliset raiden investoinnit on kyllä sellaisia, että lapsen tekemään. No kysytään sitten se on spesifi kysymys, kun kysynyt, mikä just tänään on itse lautakunnassa niin tota, tekeillä. Eli tota, tässä puhutaan tästä munkki, että tota, luitteko te päivän lehdet ja katsotte niin lautakuntien päätöksiä? Siinä on, on sellainen tota, joukkoliikenneasia kuin Munkkivuoren tota, raitiovaunutie. Eli siinä on ajatus se, että tota, Munkkivuoreen rakennettaisiin raitiovaunutie sillä tavalla, että se, mä en muista mikä se linja olisi, jatkuisi tota sitä ää, nykyisen Turun tien niin ylitse ja sitten se menisi munkkivuor, munkkivuoren saakka. Ja siinä olisi mukana sitten niin itse asiassa toi, tota, äh, äh, toi liikenteen tunneli sillä tavalla, että se tunneli tota, alkaisi tuosta Turun moottoritiestä ja sitten sieltä Hakamäen tielle. Miten tämä äh, tota, suhtaudutte tähän ideaan, että olisi tällainen paketti, jossa on niin raitiovaunuliikennettä ja sitten ä, autot laittaisi maan alle tunneli? No siellähän yksi toimiva tunneli on Hakamäen tiellä jo, että tota, kyllä varmaan se on sen verran tiivisrakenteinen alue, että on varmaan ihan hyvä mennäkin maa-alue. Ja ra- raitiovaunun kanssa? Niin. Okei, okay. mitä siellä? Siis mun mielestä tässä on itse kaksi semmoista hyvää asiaa paketissa, eli autoliikenne maan alle ja lisää raideliikennettä, niin joo, kyllä, olisi erittäin hyvä juttu. No kysytään saman vielä se viimeinen liikennekysymys, niin että tota, ennen kuin mennään eteenpäin, keskustatunneli, mitä mieltä olette? Tässä on sellaista pyöritetty ajatusta, että Helsingin keskustan niin tota, liikenne laittaisi autot tunneliin maan alle ja tota, menisi siitä niin Sörnäisten rantatien, rantatien kohdalta, Kalastaman kohdalta tunneliin ja sitten tulisi ulos Ruoholahden tielle. Ja tässä olisi kokoomuksessa niin ehdottu sellaista ajatusta, että voitaisiin tota, tällä perusteella saada jopa kävelykeskustaa, kävelykeskustaa aikaiseksi. Mites Eeriina taas? Um, minun mielestä tuota, niin, Helsingissä on ensin lastensairaala ennen kuin keskussuunnitelma. Joo. Eli mieluummin investointeja nyt myynnin kuin siihen keskussuunnitelmiin. No, niin. Siis taas lähtökohtaisesti erittäin hyvä ajatus saada auta tunneliin, mutta jos pitää, niin laitetaan vastakkain vaikka näitä uusia ratoja vastaan keskusteluun, niin on sanottu uudet radat. Selvä. Nyt tehdään sellainen juttu, että... Joo. Otetaan eh, seuraavan pätkän alkuun saman tien yleisökysymyksiä. Nyt tehdään semmoinen, että kameramies painaa stoppia.